Numa saliência granítica chamada de Morro da Pena Ventosa, rodeada de vertentes de acentuado declive que descem para o Rio Douro, nasceu das circunstâncias favoráveis de topografia e hidrografia a urbe portuense. Mas como se deram tantas evoluções urbanísticas na cidade, desde seus primórdios até aos dias de hoje? O que as causou e sobre quais circunstâncias? Inicialmente, graças a várias ocupações de outros povos, Portugal evoluiu as suas estradas e pontes durante a época imperial romana, que implementaram vários acrescentos urbanos tipicamente romanos, como a muralha primitiva do século III. No século V, assiste-se à invasão dos suevos. No século VII, Portocala é invadido e devastado pelos muçulmanos. Nos finais do século IX, a cidade é de novo invadida pelos muçulmanos e em 999 retoma-se a sua posse. Por fim, no século XI, passaram por Portugal as incursões dos povos nórdicos, os vikings na primeira metade do século XII, a sede do Porto passa a ser o centro da cidade, rodeada de ruas e ruelas organizadas através da adaptação à topografia da zona, circundada pela cerca velha ou cerca românica, com um perímetro aproximado de 750 metros e uma área que não atingia os 4 hectares. Expandindo para além desta cerca, em meios rurais de jardins, hortas, pomares e vinhas, surgem dois polos, a zona alta do Morro da Pena Ventosa e a zona baixa da Ribeira, ligados por uma malha urbana que se foi adensando. Em meados do século XVI, D. Afonso IV manda construir uma nova muralha gótica. Entretanto, D. Afonso IV morre, e visto que seu término se durante o reinado de D. Fernando, em 1370, a muralha passou-se a designar de Muralha Fernandina. Este muro, de 9 metros e grande robustez, era recortado de ameias salientes com vários cobelos, torres elevadas e de numerosas portas e postigos. Delimitava uma área de 44 hectares e meio e tinha um perímetro de 2.600 metros, 10 vezes maior que a muralha anterior. A muralha, desenvolvendo-se em redor de três núcleos, o Alto da Sé, a Ribeira e o Morro do Olival, fechava dentro de si uma rede apertada de ruas e ruelas irregulares, estreitas e íngremes, estes núcleos eram ligados por dois eixos, da Porta do Olival à Ribeira e da Ribeira à Batalha. A estrutura da cidade do Porto, nos finais do século XV, tomou uma configuração radiocêntrica, em que as principais portas davam acesso à Foz do Douro, Braga, Bolsas, Guimarães, Penafiel e Entre os Rios. Nos finais do século XVII e inícios do século XVIII, cresce a atividade arquitetónica, tanto religiosa como civil, que lhe dará uma nova imagem barroca. O que identifica este Porto Barroco é a intervenção no edifício da Sé Catedral e a Igreja da Misericórdia do Porto. Muitos destes edifícios têm o traço de Nicolau Nazoni, nomeadamente a sua célebre Torre dos Clérigos com 75 metros de altura, que faz parte da Igreja dos Clérigos. Fatores decisivos para o desencadear desta nova fase de crescimento foram a conjuntura económica favorável ligada à atividade mercantil, nomeadamente ao comércio e à exportação do vinho do Porto. A segunda metade do século XVIII foi a época da construção de grandes edifícios neoclássicos de influência inglesa, tais como o Palácio da Bolsa, o Hospital de Santo António e a Cadeia da Relação, que vem atualizar a cidade arquitetonicamente. Com a crescente importância das atividades industriais, surge no Porto de 800 a intensa expansão urbana, inserida num contexto de forte crescimento demográfico. As altas chaminés fazem agora parte da paisagem da cidade. Foram construídas várias pontes para a travessia do Rio Douro. A Ponte das Barcas, inaugurada em 1806, a Ponte Pêncil, em 1843, a Ponte Dona Maria Pia, a Ponte Ferroviária, em 1877 e a Ponte Dom Luís I, a 1886. Porto 2001 Capital Europeia da Cultura. Novas construções como o Edifício Transparente e a Casa da Música trouxeram uma nova perspectiva urbana. O metropolitano do Porto, aberto em 2002, veio tarde responder às constantes necessidades dos portuenses e dos estrangeiros da fácil navegação pela cidade. Como se viu, o Porto é uma cidade que se adapta às várias épocas, tornando-se numa caixa do tempo imortalizada pelos seus edifícios e histórias, desde os romanos até aos tempos contemporâneos.